Hei, kenapa seperti ini? Oh, oh. Diam, Pei. Diam, Pei. Diam, Pei. Pak Jani Bayu. Pak Jani Bayu. Jadi kau mau apa ini? Oh, Pak Ronin, Pak Nagri Taklong. Pak Nagri Taklong. Kena, kena. Aduh, buyuh. Agung mengapa lupa padaku Ah selama engkau dirantau Ku tunggu-tunggu dirimu Abang Apa ni? Abang kakak macam tolong kan? Sila Bang Mandu mi plung Uh, oh, hai kameng agak menan betul. Okey. Ihoi ka. Kok ana ah aduh lah menuhat. Biasa punya kain nuhat kaduh ni. Alah, bawa perai je mentang. Tak ada pun ada yang tak kena. Bang, ada yang mau nanya, gimana kebersamaan hubungan kita? Hubungan kita, adik? Hmm, soalnya orang tua adik juga udah nanya. Ya, adik sabar dulu. Abang juga mikir, karena kita pacaran udah lama. Orang tua pun udah tahu kan. Hmm, kita sama-sama udah setuju kan? Iya, tapi dek sabar dulu karena abang pun lagi cari uang. Betapa kejam dirimu tinggalkan aku sendiri. Kamu. Apa lagu yang oleh? Lagu-lagu putus cinta tapi oh, lagu lain kah tambo? Kawin dengan kamen. Alah. Oh, tambo. Hek tak ada duit gampu. Bang Hana. Cewek tan. Sapu sapu. Ah! Ha? Oh. Eh, hai. Boy no. Ha? Boy no. Oh, kau hai dah tercadar ni lagi. Kan dah hormat ke? Boy no. Puhan dia Puhan dia kala. Tengok duduk ayo. Tengok belakang. Menyalakan dia bawang kan? Rambut kan? Ya. Dia go. Kira pupuk dah putih lagi Hai biasa eh jaga kami. Hai eh, Rambo. Apa jampo di pelara yang ro ni? Ye, mentang lambat. Kang ka trek galo pelara kambing. yang peng kam kambing nyan munyo di lagut demi peng ketunangan. Lung rencana nak mengkawin. Ye pelara ego eh, benar ji pelara kambing. Ana ya duk sayang kambing Tanya pada kerja, apa kah duit sajian kameng? Ni orang-orang lagi kameng. Ho bunokan. Oh ho. Ro no ho, ko hai rata tot. Ino kalau kuih tiga munoh hana ro ni no. Jadi rambu kan. Ah. Masalah kameng dengan kami ikat ni kameng. Ha. Kami ikat kameng kan. Ni ada ya ino bami tiro di ban. Ho din ja. Hai dah minta rezeki di ban. Oh, minta rezeki lebih ha. Minta rezeki. Bupu yang mutu merah teki, mutu yang mutu merah wainah wainah dah jaruh. Eh, biar bahu. Oh, tu nasi kau eh. Kali kan? Kau menganggu dalam kau main ah. Eh, pegak eh, patah sebelah dong. Ya. Fu kai pegak dia awak ya. Kau hendak mengati, payah kau au ka? Oh. Kan lagi aku turi ya, eh, ini yang baru. Ini apa aku jahat juga. Tanya, hancur kot. Aman dia, soalnya kamu kita aman-aman aja. Pokoknya ada kamu di sini? Abang siapa? Bukan siapa-siapa maksudnya. Hmm. Kamu berdua ngapain di sini? Oh, kami cuma duduk-duduk aja lah, Bang. Ya betul, di sini tempat duduk akan tetapi bukan di sini tempat duduk. Emang urusan sama Abang apa? Gak ada urusan-urusan, Bang. Cuma Abang Jadi, saya lihat duduk berdua itu saja. Kan kami cuma duduk, enggak ngapain-ngapain. Oh, enggak ngapain-ngapain, Bang ya. Minta maaf. Jadi, perempuan halo, perempuan halo mana? Oh, oh Bang. Hah? Jangan marah-marah, Bang. Mihana ci awak gede. Jep. Nakal enggak bang ni. Kurang. Kurang. Ya, ni tahu nanti kau lagi ulang. Sudah saya bilang kemarin, pokoknya kita akan selesaikan secara seksama. Ah. Oh, dah beres. Kapan? Malam ini ke Singapura ya? Okey, baik, baik. Dimancarai tonang yo. Utana. Kapo apa din ka hana tru hino hati. Yo kapo limang lewat. Eh hey, bos, ada apa bos? Duduk dulu. Iya iya. Memang eh, ngomong bos ya. Gimana enggak kamu? Ini ada masalah sedikit yang harus kamu selesaikan. Masalah apa, Bos? Masalah besar sekali yang harus kita selesaikan untuk hari ini dalam detik ini harus selesai. Cari si Boy sampai dapat. Kapan? Untuk hari ini Gak boleh lagi besok atau untuk malam Pokoknya hari ini harus ada dia Siap bos Oke okay. Setelah dapat dia Bawa kemari Siap bos Ya Siap Ya Laksanakan Jangan kurang ajar dia bos Coba lihat pemandangan itu Pemandangan itu indah kan Iya Sama juga kayak adik Waktu dipandang indah Mas boy bisa aja dah makan di sini dek. Oh, di sini kau dulu ya? Memang kenapa bang? Oh, memang kau suruh pulang sama bos. Jadi ada masalah apa? Kenapa udah pulang? Eh, eh masalah karu eh, yang yang yang yang bos dong. Emangnya boy salah apa sama pak bos? Karena udah pulang, udah pulang sih kak. Eh kak, kau kau kau kau kelam. Emang Oh, mau dulu. Enggak tahu aneh abang lah, ini. Emang Iya, datang datang hmm. samparin orang enggak jelas. Hei, wakil bos. Yuji. Ya udah, Bu. Jadi, Uji. Panggil aja bos sendal sini. Oh, modar yuk, modar yuk. Bos dong. Oh, maka. Oh. Oh kami nggak mau tahu bang, kami lagi duduk sini. Masa eh, nggak mau duduk? Ini kok pegang apa bos? Ya, ya udah bilang bilang bilang sana. Nah, oke, okay, pegang apa bosnya? Ah, ya oke, okay, pergi aja bang. Gak jelas ya kalau ya. datang datang samperin orang. Kenapa lambat sekali Stone Udah jam berapa ini? Nggak sesuai seperti instruksi perintah. Bukan bos Kenapa lambat sekali ini udah jam berapa Saya suruh cari si boy itu belum dapat Apa hasilnya sekarang gak ada hasil yang kau bawakan Menang bos Ayo buka eh, masalahnya bos Buka boleh ini bos Buka ayo buka Ayo buka buka bawa bawa boleh ini dong Berarti rugi saya bayar kamu itu Gimana sih Kau rugi Ji Bahaya awaknya Jadi anggota saya yang lain Bahaya awaknya Suruh urusin sama mereka

dek nggak pas lagi duduk di sini kayaknya iya ya lowongan itu ya, iya. kita pulang aja semua tidak beres dalam bekerja sama saya. Bos, bos. hei eh, bos. Ya, Iban. Duduk dulu. Beres, beres. Iban, Guna. Ini masalah besar bagi saya. Masalah apa, Bos? Tolong kamu jalankan segala instruksi saya, bereskan itu namanya si Boy. Coba lihat orangnya. Okay, saya akan tunjukkan. Jika bisa, sikat habisin dia. Ini apa mulu mulu kelungki dompet saya? Ha, ini dia. Terkejut saya lihat dia ini. Seperti murua. Cuba ini sakitkan di hati saya. Mugru-gru hati jantung saya. Oh, ini bukan seperti murua, bos. tikus bos. Ya. Lihat kumisnya. Ya, Orion, bos. Ya, udah kan gampang. Ya. Maka oleh karena sebab itu, tolong kau sikat. Jika bisa, habisin dia bayaran lima bayaran 50 juta buat kalian pokoknya deal, asal deal, aku deal. puas iya selesaikan hati ah. bela Loh, kok seperti ini? Nahi match Oh ya. oh Uh -uh. Duh, yang pokoknya dia harus bawa kemari. Sikat habisin dia. Siap. 50 juta. biar puas hati saya. Ini sakit sangat okay, bos. duduk jantungku. Hei, hei. Hei. Stop. Ini kamu ya? Iya, emangnya kenapa, Bang? Ya, kenapa? Ya, dia, ya, dia. Eh, kamu kenapa ini, Bang? Bang.

Pokoknya habisin dia, sikatin dia ini. Jangan sampai singet kacamataku. Tahu? Ini buat saya marah selalu. Dek, eh, gimana kok bisa lepas, Dek? Tadi ini kan ditarik hmm. terus eh, di situ, Bang. Jadi nggak di dia apa-apa ingat, Dek? Gak apa-apa. Abang sendiri nggak apa-apa, kan? Gak apa-apa, cuman abang dipukul di sini, Dek. Hampir, hampir penyok. apa-apa, kan? Tapi nggak apa-apa, Dek. aman. Yuk hmm. deh, pulang aja. Datang lagi mereka ya. lagi. Parah banget. Gak tahu kamu ini saya ugup sekali panas harus put baju. Ah, oke okay, beres. Ah iya, ah seperti itu. Ini baru anak buah saya. Iya, iya. Ya. Oh boleh, boleh ya. Oke. Okay. Ya, waalaikumsalam. Ah. Ini baru anak buah saya. Kalau enggak panas sekali saya ini. harus buka baju ah Thank you. badan tu lagi tau oh. kadang-kadang tak hambur tiga ambil pada itu Irian hot room nilai pada masa aku buat lu kira dia punya membuang kanan cewek kat tinggal ingun janji pun jak sama-sama bahkan kanan cewek kai belum hot lain oh udah pergi katu put yang pas tak jabat bosnya ni apa ah, betul tak jabat bosnya ni tak nak kepeng Anak peng, tak kaya tu. Kadang ku tam kawin. Iir nanti di tiro, ya tiro. Lega sekali saya. Si boy harus musnah di muka bumi ini. Bos, ya, bagaimana kerja kamu? Aman bos, aman terkendali. Ah ini saya membuat bangga sekali. Boleh saya duduk bos? Boleh duduk, silakan. Bagaimana mengenai tentang masalah si boy? sudah kamu habisin, sikatin dia, dapat memusnahkan dia. Siapa sih boy, bos? Boy yang saya kasih foto kemarin itu. Oh, yang milik tikus itu, bos. Tak? Ah? Itulah yang membuat saya sakit hati. Ah, uh, tenang bos, aman tu bos. Masalahnya si boy sudah saya musnahkan, bos. Musnah mana buktinya? Kenapa kamu tidak bawa kepada saya? Uh, buktinya ada, bos. Tunjukkan pada saya untuk hari ini mayat dia. Tanya aja sama penonton tu bos. Penonton ada yang nengok tu bos. Hah? Penonton mana? Itu penonton tu. Ha? Nak kalah dah? Nak kalah ha? dah? Ha, ada. Ada. Ha. Saya mau minta uangnya, bos. Bayar uangnya, bos. Mana, bos? Uang. Ya. Uang apa? Ya, uang musnahkan si boy lah, bos. Masa itu nak ngerti si bos? Gimana saya berikan uang kepada kamu sedangkan kamu tidak memberikan bukti kepada saya? Mayat tidak ada di depan saya. Oh, dah nak mau tahu. Lampak wajib peng yang janji baru 50 juta. Kemana bank minta peng 50 juta, bos? Okey, slow. Pokoknya jangan gabung panen lele ini saya kasih buat kamu. Oh, lu hangtin. Hangtin. Hei, tak baru bau po boyan. Masa uh, baru tak panen lele ni pura. Pajam panen lele, tolong ke. Lah, hangtin belum gino juga. Dalam bulan ini sudah panen. Jangan banyak kau cakap. Jadi kau mau apa ini? Oh, Pak Ron, Pak Nagar tak lom. Pak Nagar kena, kena. Hei, kenapa seperti ini? Oh, oh. oh. Bayar ni bayu, bayar ni bayu. Iya, selo. Saya akan bayar. Yang budaya bayar. Kapan kamu mau bayar? Lu udah nyawa juga, Guna. Udah, udah, udah, udah. Jangan hari ini, besok atau nanti malam. Mana? Saya akan ambil dulu, baru transfer kepada kamu. Tahu? Kita sama-sama pejut. Kenapa kini? Kenapa tidak bermusyawarah, kekeluargaan? Mamro kamu kan pega. Lupa, kamu juga enggak ingat. Udah saya lupa, kamu juga tua. Ini kamu bodoh apa bukan? Oh, yang berapa bodoh gedung. Kau Ilang memang bangai, tapi punya masalah apa yang anak bangai? Punya masalah apa yang anak bangai? Ini sudah kotor baju celana saya. Kamu harus ganti. Oh, no, aku tu mai ganti gantinya Anan. Kalau kamu enggak ganti, nah, beli siapa apa? Ya pokoknya, entu guna pengelum maksud. Ber 50 juta kemangak Anan. Nanti kau.